こんにちは、粟田洋介です。最近頭が少し硬くなってきて、なんか絵を描いてても、アイデアがあんまり出てこなくなってしまいました。そんな時は私は線画を描くことにしています。私は線で絵を描いてると、結構アイデアがポンポン出てくるようになります。私の場合線画が得意なんですけど、なんか全体のシルエットを描いていって、そこからアイデアが膨らんでいく人もいれば、なんか塊みたいのを描いて、そこからアイデアが膨らんでいく人もいると思います。 同じように線画で描いていても、なんかコントロールしながら描いていると、アイデアが出てこなくなったりします。なので、一回コントロールを外して、好きなものを好きなように描いていくっていうことをたまにすることが、アイデアが出てくるために必要な練習とかトレーニングになるんじゃないかと思うので、今日はその線画を私が好きなように描いていこうと思います。 ちょっと今日はあんまりアイデアがスラスラ出てくるって感じじゃないんですけどちょっとここから色を塗っていこうと思います 得意な手法を使って、私の場合線画なんですけど、修作を描いたり、下書きを描いたりして、それから線画ではない筆で絵の具みたいな方法で仕上げていくっていう方法もあるんですけど、多分その方法が一番いいと思うんですけど、私は修作を描いたり、下書きを描いたりするのがめんどくさいので、線画は線画で仕上げて、それで何回か描いていくうちに、アイデアが出てくる頭になってきて、それの頭で筆とかで絵の具で描くみたいなことをやっていくっていうのが が今の私のやり方ですあんまり合理的じゃないですけどねでも絵の具でいきなり描いた時はなんかその方がバーって描けるのでなんか私自身に合ったやり方っていう気がしていますまあいろんな方法があって私がやってるのはその中の私が考えた変なやり方っていう感じですかね 水彩絵の具を使う時は 普通は薄い色から濃い色を使っていくんですけどなぜなら水彩絵の具は乾いても水に濡れると溶けるので次に塗った色と混ざってしまう恐れがありますなので濃い色を塗っちゃうとどんどんどんどん汚い絵になってきちゃうのでまあ薄い色から濃い色を使うっていうんだと思うんですけどちょっと今日はわざと濃い色しかも黒を一番最初に塗ってみましたたまに間違えたことをわざとやってみたくなりますよねまあいいや続きを書いていきます こんな感じの絵が完成しました。これはベロを出したベロの上の狼男というタイトルにしました。なんかこういう絵って一番自分らしい作品って気がするんですけど、でもこういう絵って売れない絵です。なんですけど、こういうのも描くことによって他の絵のアイデアも出てくるので、こういう絵は描くことにしています。なんでこういうのが売れるってすごい嬉しいんですけど、そういうことを考えないで描いています。 なんかこういう絵じゃなくても描いてて充実するし、まあ他の絵も描きたくて描いてるんですけど、自分が描いてて描きたい絵っていうのを、なんか違う意味で、自分のためだけに描く絵って、たまに描かないと、なんか絵描いてるって気がしなくなってくる時があるし、なんか自分が生きてる意味がないような気がする時もあるし、なんか生きていく上で私にとって必要なことなんじゃないかなと思っています。ということで今回の動画は以上です。